Lisca xa, Monstro Verde, por Ed Emberley. O monstro verde ten unha grande cara verde. Tamén ten dous ollos amarelos moi, moi grandes. Tamén ten un gran narigón azul. Unha boca moi grande e vermella. E dentro da boca ten un, dous, tres e catro dentes brancos moi afiados tamén ten unha e dúas orelliñas azules e un montón de pelo morado crecho. Pero sabes que vos digo? Que non lle teño medo. Así que Marcha ya, monstruo verde, lisca ya, lisca ya. Lisca ya, pelo crecho, lisca ya, lisca ya. Lisca ya, lisca de ya, orelliñas, lisca de ya, lisca de ya. Lisca de ya, dentes blancos, lisca de ya, lisca de ya. Lisca boca grande, lisca ya, lisca ya. Lisca ya, narigón, lisca ya, lisca ya. Lisca ya, hoyos amarelos, lisca ya, cara verde, lisca ya, lisca monstruo verde, lisca Monstro verde, lisca xa, monstro verde, lisca xa, lisca xa!